Знову западили слід, та до мене на горі, Застили усі стежки і дороги, і на конях ворони, горони, красачата золотий, завітала зимонька на оборони. Ходили всі на зима.

Коло світу білим і малює нам із старунки, щастя радості несе подарунки. Хай усю чудову запалає сотні світ, залунає коляда. Божій хаті, бо настали залича, і віншуємо ми вас, будьте всі здорові ви і багаті. Marcelo Antônio